Hey hey Dans cette vidéo, on va explorer les cerveaux d'un pessimiste. Tu verras ce qui se passe dans sa tête au niveau des neurones, des pensées et des émotions. Si ces sujets t'intéressent parce que tu cherches plus d'équilibre psychique au quotidien, alors continue à rester avec moi. Et à la fin, tu auras un bonus où je partage avec toi une expérience personnelle avec l'enregistrement de la vidéo où je n'étais pas du tout optimiste. Moi, c'est Ouliana, psychologue cognitiviste, et je te dis bienvenue sur la chaîne Dans les cerveaux d'une psy, où tu peux apprendre à vivre en harmonie avec tes émotions. On dit que l'optimiste a inventé un avion et le pessimiste un parachute. Du coup, qu'on soit bien d'accord, cette vidéo n'a pas pour objectif de bannir le pessimisme parce que il a aussi ses avantages et justement si tu souhaites le connaître, tu peux regarder une de mes vidéos sur ces sujets. L'objectif de cette vidéo est de tout simplement t'informer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu es dans cet état pour que tu puisses mieux comprendre le fonctionnement de ton cerveau. Voyons d'abord dans quelle partie du cerveau se cache le pessimisme. Dans une expérience, les chercheurs ont donné à une souris un abreuvoir avec du jus. Cependant, à chaque fois qu'elle s'en servait, de ben, l'air a été propulsé de manière forte sur son museau. Mais vu que le jus était omnomnom, bah ça décourageait pas du tout la souris de recommencer. Et tout était bien jusqu'au moment où les chercheurs ont décidé d'activer électriquement une partie de son cerveau appelée le noyau codé. Dès que cela s'est fait, la souris a arrêté d'aller chercher sa récompense. L'activation du noyau codé a changé les calculs faits par la souris entre le coût et le bénéfice. Elle a commencé à surestimer le premier et à sous-estimer le second. Comme tu peux le voir, le siège du pessimisme se trouve justement dans ce noyau codé. C'est une structure dans ta tête qui reçoit les informations des diverses parties de ton cerveau et elle décide s'il faut ou pas activer le cortex moteur. Ces derniers te permettent de te mettre en action ou d'initier le mouvement. Quand le noyau codé est en mode on, tu as tendance à rester inactif et passif. C'est pour cela que quand tu es dans un état de pessimisme, bah, tu tentes rarement de nouvelles expériences. Et devine comment on peut activer le noyau codé, mais en dehors du laboratoire. Hmm? oui, oui, ce sont tes pensées qui peuvent le faire et notamment les pensées qui sont associées à la manière avec laquelle tu expliques ce qui t'arrive, ou ce qu'on appelle en psychologie le style explicatif. Attends, attends, ça va être plus clair dans un instant. Quelqu'un qualifié de pessimiste va avoir tendance à expliquer ses échecs de manière suivante. Imaginons qu'il a été licencié. La personne va tout d'abord personnaliser et chercher un facteur interne à l'événement en disant ⁇ C'est à 100% de ma faute, je suis tellement incompétente. Ensuite, elle va avoir un facteur stable dans ce qui lui arrive. Je suis sans cesse en échec. Il n'y a aucune raison que ça change. Et aussi un aspect global. Ah, déception déception m'arrive dans tout ce que j'entreprends. Et toi alors, lesquels de ces trois facteurs tu as tendance à utiliser quand tu es dans un état de pessimisme Le facteur interne, stable ou global Partage-le dans les commentaires. Tu as peut-être remarqué que ce type de pensée tu retrouves quand tu te sens impuissant, ou en termes plus scientifiques, quand tu es dans un état de résignation acquise. Si tu te souviens de la dernière vidéo, c'est un état qui s'installe après avoir vécu des situations désagréables, répétées et que tu n'as pas pu éviter. Dans ces conditions, ton cerveau est programmé de réagir par le découragement. Voyons maintenant comment cet état impacte ton comportement et ton raisonnement. Pour induire l'état de résignation acquise dans un contexte d'expérience, Heureusement, pas besoin d'infliger un choc électrique à l'individu, comme c'était le cas avec les souris. Le même effet s'obtient avec le choc émotionnel. Oui, je sais, c'est très sympa de participer aux expériences en psychologie. Ces chocs s'est produit quand les chercheurs mettent les participants en position d'échec répétée, par exemple quand ils n'arrivent pas à résoudre une tâche ou faire le calcul mental. Suite à cela, trois éléments apparaissent systématiquement dans le comportement de la personne. Le premier est la passivité, où la personne n'entreprend rien pour changer de ce qu'elle vit. Ensuite, l'abandon des efforts, où la personne arrête de persévérer. Et le dernier, c'est la stupidité. Oui, oui, tu as bien entendu, les gens deviennent ils n'arrivent plus de prendre des bonnes décisions et de chercher des solutions face aux problèmes. Par exemple, dans les expériences avec les souris, la stupidité s'est traduisée par la difficulté à trouver la sortie du labyrinthe. Sauf que, les études ont montré que cet état s'installe chez 5 sur 8 participants seulement. C'est-à-dire 3 personnes ne sont pas impactées et ils continuent à persévérer jusqu'au bout. Et du coup, les chercheurs se sont posé la question, mais pourquoi ces gens nous foirent les résultats statistiques Ils ont trouvé que les gens qui résistent le mieux, ce sont des personnes avec les niveaux plus élevés d'optimisme. Mais ça, c'est tout un autre sujet à explorer. Euh, justement, si t'intéresses, tu peux me le signaler dans les commentaires. Si tu es encore avec moi, ça veut dire que tu es bien fidèle à cette chaîne et je te remercie vraiment pour ça. Et du coup, l'exemple personnel que je voulais partager avec toi, c'était une situation qui s'est produite la semaine dernière. Euh, quand je me préparais pour filmer la vidéo comme d'habitude, et tu as bien vu que ça s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas de vidéo dimanche dernier. Ce qui s'est produit, c'est que euh, après le voyage, j'ai perdu tous les réglages de mon appareil photo et j'arrivais plus à avoir le flou derrière et être en bon focus devant. Du coup, mercredi soir, en préparant le matériel pour le tournage, j'étais en désespoir, en panique totale. Voici la preuve, du coup, dans cette situation, j'avais plein des pensées pessimistes. Oh là là, je suis trop nulle en électronique. Je vais être toujours perdue avec le réglage de cet appareil photo. Peu importe ce à quoi je touche, c'est la même galère. Bon, comme tu peux voir, ça arrive à tout le monde d'être pessimiste. Et la conclusion personnelle que j'ai faite de cette situation, c'est que j'arrive de mieux en mieux à viser le progrès et pas la perfection par contre, j'ai vraiment du mal à tolérer les moments où bah, il y a un petit retour en arrière, où les choses regressent un peu. Et je sais pas, est-ce que je suis la seule comme ça Dis-moi dans les commentaires, n'ai pas envie de me sentir seule. Bon, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, continuez à viser le progrès et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao